What is advertisement? Advertisement is salesmanship in print. When you put an ad where you want to get sales from, you have to make sure that you can track that ad and that ad brings you direct leads या तो फ़ोन कॉल या तो डायरेक्ट वेबसाइट पे विज़िट या तो आपके स्टोर को विज़िट या तो लीड्स फॉर्म उसको फिल आउट करके दे बंदा अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट अगर आपने जो मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाया है उसको आप मेजर नहीं कर सकते और उसमें से आपको रिटर्न नहीं आ रहा तो फिर वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऐड नहीं है फिर वो इंस्टीट्यूशनल ऐड है जहाँ पे आप सिर्फ अपने बिज़नेस का नाम लोगों के सामने डाल दें कि भाई ये मेरा बिज़नेस है और ये इसका नाम है और ये हम लोग करते हैं आप उसके अंदर डायरेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप उसका return on investment better known in real estate industry as R O I R O I अच्छी मार्केटिंग का 10 टू 15 परसेंट जनरेट हो सकता है अगर आप एक अच्छी मार्केट में रियल एस्टेट का रिटर्न आप कहते हैं कि भाई मुझे 15 से 20 परसेंट हो जाता है और एक बुरी मार्केट में आपको रियल एस्टेट का return 5 percent if you are lucky then effective direct response marketing can generate you at least ten to fifteen percent monthly अब आप ये एक इन्वेस्टर को बात बताएं उसको बताएं कि मार्केटिंग के थ्रू एक प्रोडक्ट को वो लेके इतना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही will definitely go for it लेकिन मसला क्या है लोगों को पता ही नहीं है लोगों को पता ही नहीं है and they don't want no लोग अपने एक सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को अपनी एक रियलिटी उन्होंने क्रिएट की हुई है इसके अंदर वो कहते हैं कि भाई उसका ये ये मतलब है फेसबुक पे पोस्ट बना के डाल दो और भाई हम अपनी मार्केटिंग करें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तो the main point there I say इसकी अपनी मार्केटिंग को डायरेक्ट रिस्पॉन्स एड्स की तरह लेके चलें उस तरह की एड्स क्रिएट करें मार्केटिंग को मैशर करें आर को ग्रो करें और इसके लिए अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ जो आपका जो ऐड होता है जो आपने लगाया होता है सिर्फ उसकी जो हेडलाइन है उसको ही चेंज करने से आप 300 परसेंट प्लस रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं that's how powerful just a headline is नीचे जो उसकी तस्वीर लगी होती है वो तस्वीर सही तरीके की लगी और सही बंदे की अटेंशन कैप्चर करे और एक्शन जनरेट करे कॉल टू एक्शन के थ्रू आप उसमें 300 परसेंट प्लस रिस्पॉन्स ऐड कर सकते हैं अपने ऐड के अंदर और यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल एक एवरेज फ्रीलांसर के अंदर और एक एक्सपर्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट के अंदर तो इस चीज़ को देख के रखिए उस चीज़ को अप्लाई करें इन आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा